não, pera, quê? Com licença, a senhora teria um minuto pra ouvir a palavra de BTS? Ai, tá começando essa música a minha vida, meu Deus. Essa criança é mais sortuda que o fandom inteiro. Tanana, vocês não passariam reto se soubesse que a é Janjaku embaixo dessa fantasia? Eu vou passar, um dia eu vou passar em cima da cabeça desse homem com um tanque de guerra. Surprise! Essa aqui é pra você, mozão, você não me engana. Atatoteiko, Yahoo sashi como Kono do Tá já é um iPhone, um celular, metade do panfleto. Far away. Realmente, por que vocês estão tão longe? porque você, você tem que morar na Coreia? É realmente necessário morar do outro lado do mundo? Eu vou até você. Eu vou morar pra Coreia amanhã. Se Maomé né? não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Vocês podem parar de ser tão grosseiro que nem eu peço, né? viu? Eu, eu, queria achar esse papel. A coisa tá feia quando você, quando você quer ser um papel. Quando você vai viver logo, a coisa tá muito tá feia. Olha, olha, eu tô tentando permanecer leal ao Jinku. Vocês podem colaborar, vocês vão ajudando. Hum, hum, hum. A coreografia, é a coreografia anime é coreografia. Onakari yaruchu. Coreografia, meu Deus. Kokoro to kokoro. Meu Deus, eu quero abraçar ele. Ele parece triste, ele tá triste. Eu vou abraçar ele. Alguém protege o Jungkook. Kira Kira Masumi, meu Deus do céu. Kira Kira Masa, Tomo Hoje eu desisti de ter um bias. Não, não, não consigo. Não, não, hora isso que acontece, bota sete caras dentro de uma casa, ó a baderna que vira. vira ó o namoradinho. Kira, kira, macarinho. Aí os cuzão começa a zoar com o cara dele que ele tá. E os filmes vão preto, bando de cuzão. Que isso, velho? Onde é que você vai? Como assim? O que tá acontecendo? Vamos conversar. Não, volta aqui. O que que tá você vai? Ó, que babaca. Tá apaixonado? Que merda. Yeah. Ah, <laughs> Sugar, estou tentando permanecer devoto ao Junko. Dá pra você colaborar com a minha vida, por favor? É a primeira vez que eu sinto atração por alguém por estar lavando um carro. Aí já começou a dar zero, na verdade. <laughs> exatamente eu quando o professor me pegava dormindo na sala. Oh, <laughs> Fela puta, que, que pessoa sem amor na vida, mano? Pra que toda essa amargura? É, chegou de lambreta, me enxugar, tchan tchan, men pum pum, tchan tchan, better for thee. 答えなんてなくていい全ては君の笑顔の中にあるチューこれピア離れていても心とここでよ繋がっているフ o ー e 君とゆラゆラま花揺らなった無双の瞬間ザストラブ Caiu, não tô falando, meu Deus, eu não sabe fazer nada direito, meu Deus, vocês quebram tudo. O Nenana, cadê? Olha, sou eu. Desculpa, amor, tô ocupada agora, não posso falar de minha coreografia. É Caiu no chita sorriso, caralho. Dona Tokimotsu na cadeira, cara na jogo. O oceano de lágrimas que eu já chorei desde que eu entrei nesse fandom. Ferrou, olha só, me dá uma esquentura que me pegou numa vontade de morrer. Ai, olha o tadinho, vocês têm. <laughs> É, Ai, vai tomando cu, esses dois são é muito meta de amizade. E eu não deveria crescer um pirulito. Eu tenho certeza que não é normal crescer um pirulito. Sudari sonho, bailarina escultora na Meu Deus do céu. Alguém dê aqui em olha os holofotes que esse menino merece. Ega ou nona é kaniyaru chu. Eu tô dançando, eu quero seus pirulitos. Kododato kokoro wa. Tsunagate ira coreografia. Meu Deus. Hanago, por que eu acho mudando até o jeito que o Django segura o lábio. Isso não é normal. Isso não é normal. no Eles é. compraram uma passagem pra ele, eles trabalharam pra comprar passagem pro Cookie que está namorando de ele. Eu, olha, eu não preciso mais ir até a Coreia do Sul. Jungkook vira até mim. Eles acabam de dar a passagem por aqui que eu tô vazando a minha vida. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. E morreu. Pera, eu vou chegar. Ficou olhando. Olha eu. Oh, mentira. Mano, mano. Aqui você tá tentando enganar. Ah, não, de para. Aqui você tá tentando enganar. Você tinha medo de mulher nessa época. Você tinha medo de mulher nessa época. Para! Eu tenho certeza. Isso não é uma menina. Isto, isto, meus caras. Isso é terrível vestida de mulher. Isso eu é vi vestida de mulher. Eu tenho certeza. De onde eu começaria calma assim perto de um ser dotado de vagina? Cala a boca, cachorro. Eu tô ocupada sofrendo pelo meu homem. Eu tô indo comprar minha passagem pra Coreia do Sul. A, ah, a